успехов, Макс Вехов. Так, получил очередную посылку от московского лейбла Куль, Куль Минис. Река с моими свеженькими релизами, изданными в 2018 году. И это первая посылка в 2018 году. Вот сегодня у нас 20 марта. 2018 года, Харьков. Вот это мне. А вот сейчас будем делать вскрытие посылочки. Делаем надрезик. упакована, как всегда, идеально. Вот. Диски отдельно, полиофи отдельно, все классно. Все отлично запаковано, запечатано. Скотчик нам не нужен. Это мусор выкинем. Так. Вот. полиграфию сначала. Так, это там мусор. Так, кулечек пригодится. Так, вот, ага, диджей колдун. Вот он я. Альбомчик. Лайк бороду, дизлайк в ребро альбом я назвал. Это пародия на, групп, на группу Ахумада Грануха. А, Вот я приготовил уже заготовочки. Ну, правда, двойные коробки. Ну, какая нах разница. Тоже покатят. Вот. Уже приготовил коробочки для релизиков. Так, сразу будем скрывать и то, и другое. А. Запечатано все, как обычно, отлично. Хрен как его скрывать. А? Ничего не повредить. Я сначала отослал этот альбом диджей Колдуна в том виде, как я его, ну, сказали, не, такое не, мы не, такое не, не продадим, такой хлам не надо. Ну, я доработал альбомчик, и получился такой киберпанк, гренда какая-то там, ну, его там назвали на дискоксе абстракт музыкой. Ну, может быть, это и абстракт, я не знаю, эти ярлыки дурацкие, блин вешать. Я, я не специалист по ярлыкам. Музыка, блин, как музыка. Веселенькая, пародийная, такая, блин, как же его сказать, а? Так запечатали, что, блин. Я будем делать дырку, ха-ха-ха. О! О, может хоть так как-то отсюда начнем с... Я не пойму, как его, блин... О, вот так вот. Видишь, я все правильно придумал. Аккуратненько. Аккуратненько раз. Делаем надрезики. Сейчас что-то придумаем. Я ж Макс генератор идей. Так, ну да, тут должны быть три диска Макс генератор идей. Да, да, да, да, да. Нойзовые проекты, шумовые, блин. Там, блин, вообще бомба. Альбомы. Вот. Вот. Так, блин, что он написал? А, это CWD, да, он короткий, да, точно. Это да. Ага. Это мои, так сказать, эти. А вот он, диджей Колдуняка. Да, как раз на 58 минут должен быть. Вот мы его сюда положим. Это да, чисто мой One Man, one man Project дебютный альбом. Вот он. А не всего штука баксов, кармане джинса у меня. Ля-ля-ля, ля-ля-ля. <laughs> Прикольно, да? Вот. Один альбом есть. Так. Тут для родослова еще ж... Еще для родослова есть его копии. Тут вот э, альбомчик для родослова а вот CWD. Вот, чтобы он не поцарапался, мы их сюда. Потому что коробок у меня на всех нету. Уж извиняйте. Так, это вот... Это мои проекты. Что это? Сплит. А, это тоже, да. Вот еще для, для слова. Вот еще. Сплит тут, короче. Хигвальд, Торнопарт и Воркл. Кул. Воркл. Или Воркл, Воркл, не знаю, по-английски, Хер знает, как читается. Так. Что там еще? И все, да. А, еще третий, да? А, это я да-да-да, а это для Ксюхи. Для Ксюхи, да-да-да-да. Ксюхи еще ж надо экземплярчик дать. Вот, это для Ксюхи. Вот, это для, два для родослова. Для, два для родослова и один для Ксюхи. О, точно. Сейчас, вот так вот. Это все хлам ненужный. Все это отсюда уже ножницы нам не нужны. И это не надо. Так. Вот. Что там у нас дальше с... Ага, вот это для Ксюхи. Вот для Ксюхи. А для себя что? Для Ксюхи потом. <laughs> Сейчас сначала себе все сделаем. Ксюхе надо будет коробочку найти какой-то. Для демоники, да. О, это мой проект. Вот он я. Два проекта Slice of Life и Warhol. Warhol это барабаны чисто ритуальные. вот такой, второй, второй, да, я сделал вот как прикольно, чтобы было понятно, видно все. Ну, вот так, что у нас там дальше? Так, это для Ксюхи вот ее экземплярчик. X. Так, что у нас там дальше идет? Это что? А, это да-да-да-да-да-да-да. Это мой сплит. Сплит, сплит, сплит, сплит, сплит, да. Три сингла. Хевальд. Торн Апарт, новый сингл. Metal Necroticism, часть четвертая. И класс, класс инструментал в духе My Dying Bread. Я слушал недавно My Dying Bread, ну как недавно, это уже прошло месяца два назад, и сочинил вот эту тему «Умирающая птица». Вот. Получился такой классный дум, очень даже хорошо напрягает. Как, и, как дум дул и должен, в принципе, звучать. Вот. Тоже One Man Project. Так, где тут у нас? Ага, вот. Вот. Вот как оно выглядит. Ну, конечно, качество полиграфии, я извиняюсь, это не мое, не глянец, матовая, видно, дешевая очень. Ну, зато один такой релиз стоит 8 евро на этом лейбле. 8 евро это нормальная цена. Это не 2 евро. Вот, так что. Вот мой третий релиз, полученный сегодня. Вот. Так, что там дальше у нас? И получается еще вот, вот это CWD, да, Cyclic Bench, Progressive Death Metal. Я, кстати, да, на Лыксе написал, что соберу группу. Ну, пока что трубач штука есть, я есть, вокалист, родословие не знаю, будет он, не будет. Я еще с ним не общался на эту тему. Ну, вот сегодня вокалистка Дарья нарисовалась, не знаю, я еще не слышал ее эти самые работы. Вот. Как оно чего, пос послушаем. Как оно чего, что и как. Опа, вот, вот он я. В очках, в окулярах. Вот CW Dido. Ну. Самое ценное это время, да, это точно. Ну, да, вообще идея есть с симфоническим оркестром выступить, да, с этим проектом. Будет бомба. То, что надо. Это промо, да. Я так и написал в роликах своих, что это промка у меня. Так, и получается еще у меня есть тут на два, на два диска, да? Ну, в принципе, у меня там где-то еще есть коробка. Так, это у меня In the Sky. In the Sky, In the Sky, In the Sky. Ну, давай вот это вот сделаем. Вот. Браво, Комби Крайст. О вот это я а, обложечку сделал жестко. Так. Вот обложечка. Жуткая, страшная, да? А? Да. <laughs> Ну вот, Ну, это киберграйнд именно. Стиль характеризовали так. Там сумасшедший такой... Бррр, такой Dark Electro Noise там, короче, вообще там 255 ударов в минуту, наверное. Такое, типа как Молотов что-то. Вот я когда выступал в том году, а в каком том? А, в том, по-моему. Или в прошлом, уже не помню. С Молотовым. Слышал, как он там его музычка. Что это такое? Ну, кажется, я тоже такое умею сочинять. <laughs> А, а началось как? Я в 2015 году пришел как-то в клуб «Живот» и смотрю, думаю, ёпты, так и я могу выступать с такой музыкой, тихуля. И думаю, ну и сказал, говорю, что вот мне тоже могу выступать. Ну и выступал, да. Правда, <laughs> особо не, не перед кем ходят одни бомжи. Харьков это вообще что-то в последнее время бомжатский город какой-то стал. Вот, готово. Вот, еще один релизик. Так, теперь вот Браво Хосика. вот да, тут тоже кавера на Хосика. Ну, даже, да, такое там, такое, блин, мощный альбом, такой киберграйн, что вообще там крышу сорвет нахер. Вот, вот это вот. обложечка такая сексуальная. А вот, кстати, соло Радослова. Ну, вот это слово, это слово прикольное такое. Вот обложечку делаем. Это мой проект Марс Генератор идей. Еще один альбом вот планирую в этом году забахать. Будет называться он Ай. Ну, наверное не знаю еще, как он будет. Может быть, он будет вообще кардинально отличаться от всех остальных. О, <laughs> прикольно. Вот это вообще напоминает какой-то логотип, какой-то брутал команды, да? Прикольно, да, получилось? Ну, довольно-таки классно. Вот. Кульминис Records, а это мой Cybermax Digital. Вот. Вот, тоже альбом там на 70 чем-то минут, то есть ого какой. Опа, вот. И сейчас еще надо будет коробочку одну найти. А это вот для родослова его копия. А мне надо сейчас какую-то коробку найти. картошка закончилась. Сейчас повторюсь еще. Ну, или другую поставим. Еще время есть. Вот. Временем навалом, как говорится. Вот Cyber Max Digital Records 2015 год. Мой первый релиз Макс Генератор идея In The Sky. Тут, конечно, вообще мощный. Тут гитары используются. Там, короче, безумные такие соло. Короче, там очень шумовая музыка. Если последующие два альбома Браво Хасика и Bravo Combi Крайс, то там электронная музыка, а тут именно живая, переобработанная там через всякие фильтры, через всякие синтезаторы, бррр, такое что, такой, блин, на тебе грань такой, бррр, жестокий очень. Вот. Вот, сейчас поставим. Так, всяк, так вот. Вот. Это опять я. One Man Project этот снова. Вот. И вот этот альбом, как он я его оформил. А, Тоже он длинный, там на минут 70 чем-то. Под 80 минут, короче. Вот. Вот как он выглядит. Вот, и каждый релиз стоит на этом лейбе Culminis Рекордс 8 евро. Вот один мой авторский One Man Project. Вот Макс Генератор идей Браво Хасика второй альбом. Да, 2016. Вот, 2015 уже целая коллекция. Вот. 2016 альбомчик тоже мощный. One Man Project. И 2017. Вот они получаются. Это Браво Комби Крайст. Да, тут мощный вообще, блин. Вот он. Вот они, получается, три, три альбома. Вот. One Man Project, а это группа, да, это тут я. Дисмол на барабанах. Родословно в вокале, тут что? и программная программа на компьютере основная музыка вот он я я тут на гитаре живой остальное все там программа ну барабаны живые дисмол на ударных, на вокале живом вокале скримовом радослов да это промка да вот сейчас вот как раз вот на Лыксе разместил объявление что собираю команду. Тут четыре темы, еще пятая есть. Ну, пятую тему я не это самое, еще не издавал. А вот, кстати, тоже Хиевальд, он напарит в Вот, все. Тут Хигевальди это Дисмол на барабанах. на вокале родослов, на, на ритм-гитаре я, моя музыка, на соло-гитаре э, родослов и на вокале родослов. Так, то на, там на барабанах тоже дисмал. Я на гитарах, ритм и соло и э, на этом как его, на, ну, на синтезаторе там этот как его, блин, орган, короче, чего. И родослов на вокале, да. Ну, тексты, тексты, в принципе, это мои тексты, и э, эм, на английский переведен на родослова. Вот. Ну, Metal Necrotizism тут на русском языке, еще будет на английском, уже переведен текст. Так, вот это совместные работы. Вот тоже сплит, да. Тоже, да, это и тут я, Ворхоп барабаны и Э, slice of Life, это Ксюха тут. Вот. Сингл. Вот, так что. И я, как бы. Совместная. Мой ну проект и, и Ксюх, Ксюхин, можно сказать. Так, вот мой еще э, э дебютный альбом. Диджей Колдун, проект «Лайк в бороду, дизлайк в ребро». Вот такая смешная обложка. Ну, тут такая вот тоже <laughs> вот обложка красочная. Ну и, тут тоже шут. Такая вот. Потроши соседей, пусть горят в аду, чтобы им было тихо, пускай мне платят мзду. И такой ребенок типа смотрит мультики <laughs> на всю катушку. <laughs> ну вот, короче, вот, можно сказать, мой сегодняшний, так сказать, позитив вот мои проекты. Вот, получается 7, 7 дисков. 7 релизов от лейбла Cool Minis Records. 7 релизов, да. Вот они, 7 релизов. Это мой One Man Project, One Man Project, One Man Project, One Man Project. А это уже совместные, совместные, совместные. Ну и тут частично Warhol это мой, мой, скажем, это сплит, единственный сплит, ну и это сплит тоже, это группы, тут три, три проекта, Фигеваль, Торна Паритл, Warhol, CWD, DJ Колдун, целая трилогия Макс Генератор идей, три альбома и Slice of Life, сплит и Warhol. Все, всем пока-пока, покупайте диски на Cool Minis Records. И сдавайте на диск, э, тоже диски на Кульминстриков.